الله ووجدك عائلا فأغنى الله ما شاء الله ما شاء الله 哇，哈，拉！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 semoga ludes ya teman-teman ludes tuh habis ya dagangannya dan banyak juga orang yang membeli ya kan dan buat teman-teman semua yang belum dapat pekerjaan semoga segera dapat pekerjaan dan yang sakit semoga senantiasa diberikan kesembuhan yang sehat senantiasa sehat dan mengerjakan ibadah amin amin ya rabbal alamin oke okay guys kali ini kita akan mereaction sebuah video yang kemarin itu viral banget yaitu keluarga daripada Ade Muhammad Azfar yang mana bertaranum dan juara satu. Ada juga istilahnya yang dari Indonesia guys, masya Allah itu suaranya hampir sama ya guys dengan Muhammad Azfar, mungkin lebih tinggi lagi dan itu hebat banget dan umur 9 tahun sudah internasional, go internasional dan itu dari Aceh kalau tidak sila ya. Dan itu masya Allah kalau kita tengok itu videonya guys ya nanti kita akan tengok juga. Nah itu memang masya Allah, Allah Akbar ya. Indonesia dan Malaysia selalu bersaing guys, selalu bersaing dan bersaingnya itu bukan kejelekan ya kan bukan hal-hal yang istilahnya tidak bermanfaat tapi bersaingnya adalah dalam segi ilmu ya ilmu agama dalam segi ilmu pengetahuan dalam segi taranum Al-Quran ataupun tilawatul Quran juga guys Allahu Akbar dan itu membuat kita bangga sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang Malaysia tentunya kan pasti kalian bangga dengan adanya negara kita itu mempunyai orang-orang yang Masya Allah cerdas orang yang seperti adik Muhammad Azfar dan juga yang dari Indonesia itu guys jom kita tengok videonya bersama let's go Masya Allah Allah Kejap guys ya Saya nak cek dulu Oh ini 1, 2, 3, 4, 5 Ini yang dua dua cowok tak ada kat sini guys ya Tak ada, tak ada بسم الله ما شاء الله الرحمن الرحيم الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله جبار ألم يجدك يتيما ما شاء الله أما اليتيم فلا تقهر وأ Allah. Subhanallah, Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam sedang pentas suku akhir minggu yang ke-6. Akademi Kurok satukan ummah dengan Al-Quran. Subhanallah, terima kasih kepada anda yang bersama kami saat ini di TV Al-Ijrah dan uh, kita baru saja diperdengarkan satu persembahan yang begitu memukau satu persembahan bacaan daripada keluarga Ustaz Azra'i Abdul Haq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah apa khabar Ustaz Azra'i? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Lama, lah, lama buat ni Ustaz. Dekat-dekat sejam. <laughs> Allah. Allahu Akbar. Jazakallah khair Ustaz. Minggu lepas, uh, baru ni kita datangkan Ustaz uh, bersama dengan uh, kami. Keluarga. Sebagai yeah. juri kan. Ah. dengan uh, Adik Atirah. Yeah. Tapi kali ni dia bawa satu tentera. Satu tentera. Keluarga uh, Ustaz Azra'i yang mana kita angkat tema minggu ni tentang keluarga Al-Quran. Allah. Tanya lagi sekali Ustaz. Subhanallah ya, yang bersama dengan kita pada malam ni ada uh, Ustaz Zai, ada Ustazah Sarul Munirah isterinya dan juga adik Atira ada Ahmad Azfar masya-Allah baru ni Johan di uh, tilawah di Algeria. Ya ya. Subhanallah eh? begitu luar biasa ada adik Arifah ada Adira, ada Ahmad Ammar. Mana tadi Ammar? Ya. Ah, hmm. oh, Masya Allah. Bukan Ammar. Masya Allah. Ha? Oh, okay. cowok ini yang Ustaz. terakhir. Uh, saya rasa kalau soalan biasa lah. Uh, soalan biasa orang akan tanya. Uh, macam mana tips mengajar kan macam mana boleh didik anak saya tak nak tanya soalan macam tu saya nak tanya kalau keluarga yang uh, di Malaysia ni alhamdulillah pendidikan Quran kita hebat kan Tanya kepada ibu ayah di luar sana juga kita kena bagi kredit guru-guru di luar sana uh, boleh baca Quran dalam satu keluarga tu sangat-sangat uh, kita puji kan alhamdulillah betul tetapi keluarga Ustaz Azra'i ni dia boleh baca Quran bertaranum mujawat yang luar biasa. Yang ni saya nak tanya ni. Macam mana Ustaz? Bagi tip sikit ha, kan? mungkin uh, ada yang boleh uh, kita dapat belajar sesuatu Aha. insyaallah. Masya-Allah. Okey, uh, pertama sekali uh, ini sebahagian sajalah ya. Eh? Ada dua orang lagi anak. Ada lagi. Ah, ada lagi uh, Ahmad Ashraf dan Abror. Uh, Ashraf sekarang uh, SPM dan Abror uh, di madrasah. Uh-huh. tak dapat bersama dengan kita pada malam ini. Jadi uh, <clears throat> nak kongsi banyak-banyak pun saya tak berapa. Allah. Masya-Allah. <laughs> Tapi bolehlah eh sikit-sikit. Uh, pertama sekali uh, kita nak tanamkan uh, minat bacaan Al-Quran tu sebenarnya yang agak susah baca Quran betul betul sekali boleh. ya tetapi nak minat ha, jadi saya dan isteri ambil pendekatan nak menanam minat anak-anak ni mengaji Quran kita selitkan atau kita uh, rencahkan dengan taranum Al-Quran betul. taranum Al-Quran ni dia ada naik dan turun dan kita bila kita baca dia, dia akan rasa halawatul tilawah ataupun halawatul qiraah kita ya, rasa manisnya. manis ya. Eh, sekejap baca tak puas, nak baca lagi, nak baca lagi. Jadi itulah eh, antara pendekatan yang kami buat dan kebetulan isteri saya pun Korea dan bidang uh, Taranum juga. Jadi kami sama-sama kolaborasi lah uh, mendidik Uh, anak Itulah anak. kunci Hebat, dia. Eh. Jadi kalau nak macam ni kena cari jodoh-jodoh yang mana. Ah, betul. Kau lah ya. Kan, jantuk dah kot Ustaz? Uh, InsyaAllah. InsyaAllah insya tak kan. Tapi <laughs> boleh sebenarnya kalau seorang kan boleh, boleh ah, juga boleh. kan insyaAllah. Ah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Azra'i memberikan satu inspirasi kepada kita. MasyaAllah. Uh, bahawa kita kalau mungkin tak sampai ke level ini pun tapi sekurang-kurangnya kita boleh didik keluarga Al-Quran di rumah kita kan. Uh, kita dapat mengajar mereka baca yeah. Al-Quran. Ya. Ustaz Azra'i sendiri Allah. pun Uh, legasi yang yang dibawa oleh Ustaz Azrain ialah daripada datuk mereka daripada ayah Ustaz Azrain sendiri Datuk Abdul Haq Abdullah ataupun di Kedah kita panggil Ustaz Rani uh, yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa negara sebanyak empat kali memberikan sokongan Allah kepada negara Akbar. kita. Ustaz Azra'in sendiri merupakan Johan eh, Tilawah Al-Quran antara antarabangsa Kuwait yeah. Ya. 2018 dan Ustaz Zahsaru Munirah juga Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan uh, 2022 uh, dan juga uh, Dunia Melayu Islam. Ya. Okay. Baik, ah, apa pun kita ucapkan terima Masya kasih Allah. lagi sekali. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada semua penonton-penonton TV Jazz Terima kasih saya. Eh. Insya-Allah. Allahumma rahmna bil Quran itulah tadi guys ya. Ustaz Azra'i dan juga keluarga yang mana Masya Allah saya tak faham nak cakap apa guys ya tapi rahasianya adalah sama-sama Koriah ya kan Kori dan Koriah antara suami dan isteri macam tu kalau suami Koriah tak apa isteri Koriah tak apa ya kan boleh insya Allah ya kan dan Masya Allah Allah akbar memang betul betul membuat kita tu terinspirasi termotivasi sehingga apa kita tu nak keluarga kita tu macam tu ya kan Allahu akbar nah kita akan menonton guys ya Kori dari Indonesia yang mana juara dua ya terbaik dua ya yang pertama adalah Muhammad Azfar tadi dan yang kedua adalah Muhammad Ahsin daripada Indonesia jom kita tengok videonya guys let's go ahlan wa sahlan ya Ahsin marhaban ahlan نعم اذا نتمنى لك التوفيق يلا حسين يا يلا. من اندونيسيا بالتوفيق لك ان شاء الله تفضل امتعنا ما شاء الله ماشي كتشيل لو جايز اقرا قول الله تعالى ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ويس يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الله فيذرها قاعا صفصفا الله لا ترى

الرحمن فلا تسمع إلا همسا ما شاء الله يومئذ لا تنفع الشفاعه من أذن له الرحمن الله حمله ظلما نعم ما شاء الله نعم ومن يعمل من الصالحات Allah. Maşallah. شاء الله الله أكبر وصرفنا فيه من الوعيد لعل فتعالى الله الملك الحق ولا شاء الله وقل رب زدني علما صدق الله العظيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله Allahumma rahmna bil Quran dan selesai videonya guys dan itulah tadi ya guys ya Allahu akbar keluarga pencinta Al Quran dan juga istilahnya banyak uh, membuat kita tuh terharu banyak yang istilahnya membuat kita terinspirasi juga bahwasannya negara kita Indonesia dan juga Malaysia ini membanggakan ya membanggakan kita semua dan juga istilahnya di kancah internasional itu apalagi di Aljazair ya teman-teman sekalian di Arab sana Indonesia dan Malaysia itu menjadi salah satu eh, Madonna atau bisa dikatakan ya korek-korek sana itu kalah dengan orang-orang Indonesia dan juga Malaysia guys Allahu Akbar dan memang betul lah guys kayak kalau kita lihat juga ada kemarin juga istilahnya azan, azan daripada orang-orang sana dengan orang Indonesia kalau dibandingkan ya. Sama sebenarnya, cuman suara orang-orang Indonesia, taranum daripada orang Indonesia itu suaranya memang keren-keren guys. Ya kalau dari Arab, istilahnya kalau kita dengarkan kajian-kajian ataupun pelafalan-pelafalan memang fasih seperti itu dan suaranya gitu-gitu ya kan. Syeshude, Syeshurem dan lain sebagainya ya kan mencari ciri khas dan memang kayak kita dengar oh ini dari Arab. Tapi kalau istilahnya orang orang Indonesia yang membaca ataupun orang Malaysia yang membaca pasti oh ini orang Indonesia ataupun orang Malaysia pasti seperti itu karena kenapa kita tuh punya identitas sendiri yang mana kita orang jauh dari Arab gitu kan jauh dari Arab dan orang Indonesia ataupun Malaysia ini bisa melafalkan dengan fase bisa melafalkan makharijul huruf dengan fase seperti itu teman-teman itu menjadi nilai plus kita ya kan waktu saya di Arab Saudi juga istilahnya ketika orang Arab itu mendengarkan saya me melafalkan ayat suci Al-Quran ataupun bisa bisa berkata ataupun menggunakan lahjah mereka ya takallam bil lughatil arabiyyah. Jadi di situ mereka kayak kagum gitu guys. Mereka tuh kayak, "Hah, kamu belajar di mana bahasa Arab gitu?" Sedangkan di Indonesia kamu tuh pakai bahasa Indonesia. Kita juga nggak nggak tahu gitu kan bagaimana pelafalannya. Jauh banget istilahnya antara makharijul hurufnya dengan juga istilahnya vokal ABC gitu guys. Kan jauh banget gitu. Tapi ya orang Arab bangga dengan kita, terutama orang-orang yang pernah belajar di pondok pesantren mungkin ya yang mana mereka belajar bahasa Arab ataupun orang-orang yang udah kuliah melalang buana orang Malaysia ataupun orang Indonesia yang di Mesir yang di Jeddah yang di Madinah yang di Makkah yang di Sudan di Turki dan lain sebagainya mereka dengan cepat menguasai bahasa yang ada di sana itulah keutamaan orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia guys ya orang-orang seperti kita lah Melayu lah seperti itu oh, keturunan-keturunan Jawa keturunan ya orang-orang seperti kita itu. Terutama biasanya itu kalau kita lihat orang-orang Jawa ataupun orang-orang Melayu itu sangat mudah sekali belajar ya. Mau bahasa Inggris ya kan, mereka bisa gitu. Orang Indonesia aja kalau kita lihat ya orang Indonesia yang go internasional itu bahasa Inggrisnya nggak kalah sama mereka. Ketika orang Indonesia ataupun orang Malaysia yang ke Arab Saudi ya kan dia, dia bekerja hotel lah atau bekerja mengajar dan lain sebagainya dia tidak akan kalah dalam melafalkan bahasanya itu sendiri dengan lahjahnya, dengan dengan fasihnya mereka me mengatakan ataupun belajar dari para eh, bahasa-bahasa uh, itu sendiri guys. Teman saya ada yang di Turki pinter banget bahasa Turkinya dan sampai kayak ya udah orang Turki kadang oh kamu kamu belajar berapa tahun gitu kok cepat banget gitu kan nah seperti itu ya kekaguman orang-orang luar sana kepada dua bangsa kita ini guys ya Indonesia Malaysia terutama bangsa Melayu ataupun Jawa dan orang Indonesia semuanya lah seperti itu Oke itu saja video kali ini guys Wow keren banget lah menginspirasi sekali antara Kori Indonesia dan juga Kori Malaysia guys keren banget Oke itu saja video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh